kouluissa, jossa on aineenopettajat, niin monesti opettajat tekee omia töitä. Että jokainen aineenopettaja opettaa sitä omaa ainetta, eikä välttämättä pääse ehkä tekee, suunnittelemaan koskaan sellaista niin kuin esimerkiksi oppimisprojekteja, joissa oikeasti olisi eri oppiaineita mukana. Niin silloin sulle avautuu myös se tavallaan maailma sinne muiden opetettavien aineiden opettajien joukkoon sieltä saattaa tulla hyviä ideoita siihen, että millaisia opetuskokeiluja voi käyttää. Sieltä voi tulla hyviä ideoita siihen, että millaisilla välineillä oppia voi ohjata, mikä on toiminut tai mikä ei. Ihan siihen omaan työhönkin voi saada jo, saada jo siitä yhteistyön tekemisestä vinkkejä. Ja tietysti sitä pystyy suunnittelemaan. Suunnittele kokonaisuuksia, jotka nousee oikeasta elämästä koska mikään maailma ei ole sellainen, että siihen liittyy pelkkää äidinkieltä tai siihen liittyy pelkkää fysiikkaa tai pelkkää biologiaa. Moi. No moi. Missä sä oot? Just tulin kaupasta. Ok. Hei kuule, mulla tuli mieleen, että miten viettäis pikku kuvistunti meillä. Sä voisit piirtää sitä sun taidepiirin juttuja, mä voisin vähän maalata. No sopii. Okei, okay, kiva juttu. Nähdään kohta. Nähdään kohta. Juu, moi. Juu, moi. Täältä niin saa jonkunlaista mallia tai ideaa. Siellä ilmiössä semmoinen Susanna tota, semmoisen taidepiirin laitto. Meidän piti kaikkien katsoa tämä elokuva Tyttö ja Helmi Korvakolu. Ja sen jälkeen tota, tästä pitää sitten niinku piirtää. Se on niinku vapaa-valintainen piirustus, että voi piirtää sitä tota taulua tai sitten sen parokkiaikaan liittyen jotakin. Siinä elokuvassa se maalasi ensin kaikki ikään kuin semmoisella yhdellä värillä ja ö, tai tietyillä väreillä, että se eh, ei tullut siihen maalaukseen niitä sävyjä, sävyeroja alussa ollenkaan, mutta sitten vasta myöhemmillä kerralla niitä sävyeroja alkoi siihen tulemaan, että se niin kuin tässäkin itse asiassa nyt näkee, niin toi on vedetty vaan mustalla, toi on vedetty vaan niin kuin ruskealla. Ja... Mä saan olla just niin luova kuin mä haluan, ainakin ei ole kukaan vielä kieltänyt sitä. <laughs> ja tota, öö, mä saan siihen niinku semmoisen erilaisen tatsin siihen opiskeluun, että kun öö, mä saan enemmän vapautta, niin mä pystyn niinku valitsemaan sellaisia itselle kaikista mielenkiintoisimpia lähtökohtia ja se niinku motivoi mua opiskelemaan. Silloin kun se oppia on itse siinä aktiivinen toimija ja, ja se lähtee siitä omasta intressistä, niin silloin siinä on aina mukana semmoinen tekemisen ilo ja into. Ja se motivaatio on ihan, ihan toisenlainen verrattuna siihen semmoiseen tilanteeseen, että opettaja sanoo, pureksi tavallaan valmiiksi ja sanoo, että tämä on nyt tämmöinen, mikä meidän kaikkien pitää samalla tavalla oppia. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa meillä on nimenomaan se tavoite, että tietoja opiskellaan yhtä aikaa taitojen harjoittelemisen kanssa. Eli tieto ei ole irrallaan siitä, mitä sä osaat tehdä tai mitä sä osaat sillä tiedolla tehdä, vaan se, että <clears throat> tietyt taidot, mitä tarvii tarvii tulevassa elämässä, niin ne pitäisi hankkia ja omaksua siinä luontevasti sen yhteydessä, kun opiskelee tiettyjä tietosisältöjä. Kyllä, ehdottomasti <laughs> olen oppinut palkkoja, mitä olen oppinut videon tekemistä, diaesitysten tekemistä, Google-dokkareiden käyttämistä, mm, mitähän muutama olisin oppinut. YouTube on tullut tutuksi. Joo, YouTube on. niin, että sitä käytetään kanssa. Niin no uusia asioita, mitä ei niin kuin aikaisemmin missään muulla tavannut. Ja mun mielestä semmoista systeemiä voisi käyttää niin kuin muissakin oppiaineissa paljon enemmän. Koska siinä oppii, kun opettaja puhuu, meillä on kysyttämään, me kirjoitetaan, chatataan tai sitten, jos on mikit päällä. Yleensä kyllä tarkistaa aika tarkkaan tietokoneesta, ettei vahingossa mikki jäänyt mm. päälle. <laughs> Siellä oli sitten, etkä että nyt on jollakin mikki päällä sussulla tai Joo. <laughs> Mikä oli se, onneksi ei minun mitään. Pikkumikoja. <laughs>